اللي يضمن لك كتير يا حبيبي اهم حاجه فيهم انك يلا امشي لا انا ما بقدر اروح معك طيب ماشي وصليني لاخر الشارع وبعدين روحي للمغرب اوكي يلا يلا امشي <laughs> يوم أيوة، يلبسوني مستعد اتعلم وهيروح في الستين ده يا شيخه تنيلي هو ده يبقى حب لا دي اسمها حرب